Na Holanda, o jogador Haki sofreu uma queda enquanto comemorava o empate contra o PSV. And that should be that for Coventry City. Oh, oh Atlético Mineiro!